силы потратить на еще апгрейд Да, город, мы поделаем экран снова ощущаю первобытный голод Вырубаю бащи, а ударной дозы димедрола И работаю руками, будто гинеколог Чё там, брат, где мой трап? Да, я строю не себя, я как трап, трап Конкурентам посоветую закрыться Перед привет, тем, кому уже за 30 Я стреляю громко, будто кэкабейн Деньги это так, чтобы тратить на еще апгрейд За этот город мы поделаем и Мы сюда пришли делать бабки Я